Alam nyo ba mga kaibigan na naging instant celebrity ngayon sa social media? Itong girlfriend ni Boy Tapang na si LG Satterfield. Aba, talaga namang pinag-uusapan at todo trending ang kanilang mga kwento at sa kasalukuyan 160,000 followers na ang nakasubaybay sa kanya. Super, super talaga ang kamandag ni Boy Tapang. May na mga kaibigan, yan po ang topic natin ito kaya huwag kayong mawawala at tapusin nyo hanggang sa dulo tayo po'y magbabalik makalipas lamang ang munting paalala. Pumalo na nga po sa kasalukuyan na 160,000 followers itong si LG Satterfeld mula nung magkita sila ni Boy Tapang. Noon 7,048 ah, lang ang kanyang mga followers. Pero ngayon talagang nakuha na niya ang silver button. At tuwang-tuwa naman siya. Bagamat hindi niya ito inaasahan ay talagang masaya naman itong si LG Satterbrand. Sa kasalukuyan, ang kanyang video na inupload sa kanyang channel na A Day With My Boyfriend ay umabot na rin sa 2.5 million views. Ito na ang pinakamataas at pinakamaraming views na nakuha niya doon kung ikukumpara sa kanyang dating mga videos. Ayon nga sa pahayag ni LG sa kanyang social media account, palagi nilang sinasabi na swerte daw si Boy Tapang sa akin. Pero ang di nila alam, ako ang mas swerte sa kanya. May mga followers na nagduda sa kanya kung talaga nga bang seryoso siya kay Boy Tapang. Pero ang ilan naman ay nagpahayag ng suporta at pagkakilig sa kanilang dalawa. Ikaw kaibigan kung ikaw ang tatanungin, swerte nga ba si LG sa buhay ni Boy Tapang o si Boy Tapang ang swerte sa buhay ni LG? Well, sana po ay sagutin ninyo sa comment section. Mahalaga po ang inyong opinion sapagkat kaparte kayo ng vlog nito. At kung bago ka lang nakadaan dito, kaibigan, sa aking channel, mangyari lamang isama mo na sa pagpindot ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Sisiguruhin kong ihahatid sa inyo ang ilang pang mga kaganapan dito sa kabang-abang at nakakapanabik na yugto ng buhay at talagang manakakilig na kwentong Gert Tapang at Boy Tapang dito lamang sa buluhangan ni Taong Gala. Magandang buhay mga kaibigan at maraming salamat sa inyong pagsuporta.